Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Bruno Magno e oggi siamo qua registrando signore e signori Stiamo registrando e mm, siamo su Minecraft come vedete e staremo qua pochi, pochi minuti e siamo qua suonati, ehm, devo mangiare, siamo qua suonati in questo mondo che vi ricordate e mm, dove avevamo piantato i semini avevo fatto tanta bella roba adesso ho piantato un po' di roba e oggi con voi vorrei un po' farci un giro per vedere cosa è successo di bello e ehm, dare un pochino l'esplorazione vedere se qua c'è un villaggio e ehm, tanto certo. due porte aperte noi ci abbiamo così è bello eh, mi fisso subito lo spawn point anche se non l'ho già fissato spawn point spawn point c'è il fabbro magno eh, ok questi sono un po' i nostri coordinati. Ho detto lo scesso usiamo del legno. Sì, perché vorrei anche una bottiglia. Perché oggi, eh, forse, se riusciamo, ingrandiremo per la terza volta a casa. La faremo diventare veramente, veramente bella, molto grande. Eh, solo che questa qui non è una vanilla, quindi possiamo anche andare in creativa. La faremo in creativa perché è molto più semplice eh, anche staccare blocchi sì certo non farò tutto in diamante eh, metto tutto dentro una shell soluzione poi ehm, faccio slash p distruggo tutto senza distruggere ehm, cerco cioè, di non distruggere la cesta che sarà l'unica cosa che stiamo pure volando per le skin raga c'è stato un bug nel, nel, launcher e quindi non mi fa più entrare né nei server c'è questo bug del, nei launcher e neanche fare niente quindi c'è questo problema problemino questa scena ma non c'è niente quindi questo sarà anche un tutorial di come costruire e... Ehm, tanto io pianto un po' di torce gli alberi anche se un pochino di torce qua e là perché mi ricordo dove sono così è pure un po' illuminato e ehm, dopo il pensato l'esorcio facciamo la nostra casa per la nostra casa ci servirà del, del, del, dei tronchi e, ehm, e della legna indossare la legna direi che me la devo craftare io noi non la facciamo così ah giusto non abbiamo la craft legna eh, questo legno di quercia ne prendo un po' e ehm, anche un cartello di qua e una porta così questi sono un po' i materiali che ci serviranno perfetto si può fare anche solamente ma io per correggiamo io cioè per, visto che sono molto pigro la faccio in eh, creativa poi possiamo scegliere se usare io sono questi blocchi questi della pietra se sono un po' rari si trovano in profondità e, e mh, mm, poi vabbè blocchi così e poi anche della terra la terra per coprire tutto per coprire tutto eh, quello, il casino che facciamo un po' di casino il settore qua ci da mettere un pochino più di c'è un pochino più zorce non è molto vedibile ho sbagliato io mi sbaglio sempre pulsante sono come per sbagliare i pulsanti sono famoso per questo sbaglio pulsanti questo è il mio lavoro sbagliare pulsanti disturbo io credo che si vede più o meno stesso per consigliato anche dalla Mongradash fare questa cosa però di terra io la faccio di legno perché è più bella la casa dovremmo mm, fare prima mm, un quadrato quindi più o meno grande come la cassa di prima in uh, pietra più o meno una cassa del genere di due blocchi, due tre blocchi e vabbè le torce le leviamo dopo il poi è bello con le torce solo che passano i possono passare polimi, insomma è un po' pericoloso ok l'abbiamo fatto qua forse qua mi che facciamo così sì. e poi qua scorge un buietto le torce poi ce ne, ne metto dopo visto che tanto poi quindi abbiamo fatto questo la nostra muraglia la, la nostra mura e poi vediamo un po' pure questo blocco qua poi facciamo il pavimento del secondo piano io faccio tipo il pavimento mh, mm, per due piani lo possiamo fare con pure questo qua è bello molto molto simile siamo un po' in, in tema eh, tutto, blocco scuro, in tema scuro. Vedete, il legno quando si fa, il legno viene dopo. Facciamo un po' di tutta sta cosa così qua e poi riuscendo il terzo piano. Poi le finestre ci pensiamo alla fine, quella sarà l'ultima cosa finale. Pure sto coso qua, perché non si distrugge? si distrugge come stessere ah c'è stesso legno qua Vabbè, si distruggerà oh, ci credo c'è stesso legno eh, questi blocchi a me mi piacciono un botto sono, mi piacciono veramente un botto fighissimi da quando li hanno aggiunti poi sono pure molto molto estetici ma hanno la stessa cosa della pietra e ehm, ovviamente si può fare anche tutto in sopravvivenza eh, però dovete essere un po' avvantaggiati e fare questa cosa è un po' difficile è un po' come sta finendo bello molto molto sembra un po' il sembra un castello cavalleresco comunque con cartello metto un cartello lavori in questo lavori in non piazziamo cartelli ovunque neanche legni aspettando che si distruggano ok facciamo il piano di sopra 4 1 2 3 ok 1 2 3 4 poi 1 2 4 si sta facendo notte 1 2 quattro e quattro un due tre quattro un due tre quattro un molto molto bello eh. molto molto bello scomparirà ignoro ma adesso dovrebbe scomparire perché non ci sto più legna vicino mazza che bugetto sta zona e poi qua tutta una 300 in in sì, dopo il fumetto dopo due blocchi mi si è bloccato due blocchi così 1 2 3 1 2 3 ne sono dimenticato uno frega a nessuno 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 sta venendo molto molto molto bene mi piace un botto ma la sto facendo questa casa è da un po' di tempo che non costruivo non facevo video questo è vero un paio di settimane che non registro eh, scusatemi veramente un po' di tempo ma è alto? Sì, è bello alto. Errore. Ok, ho scelto. Se si può vedere. Qua tutto è in vetro. Anche se vorrei fare... No, mi sono sbagliato. No, no, non così, non così. Poi lo vedo. Nell'1.17 escono benissimo a vedere perché escono così, guarda che buona figata. Mi piace un botto come sono i vetri così si può anche osservare un po'. Un pochino meglio, qua c'è. Non lo so se farlo tutto in vetro un oh, po' come esce meglio, come esce meglio. Ditemi un pochino pure voi nei commenti qualcosa è meglio. Mm. Sì, questo lo lascio aperto. E ehm, voglio dire di fare tipo un buco qua e qua farci la scala le scalette poi la porta dove la possiamo fare dobbiamo lo vedo stava, lo stava. Ecco, stava. andiamo a vedere un po' la porta dove la possiamo fare ah, la porta qua qua la porta ci metto la porta e così scusate sbaglio sempre io i tasti io mi confondo con i tasti scusate raga state guardando vero? sì mi ascoltate ok molto molto bene poi c'è la porta e poi qua ci metto un blocco di, eh, no, di eh, lucente marina Ora, ne voglio mettere anche uno qua tutti gli hanno un po' tipo l'effetto luce ma qua c'era una farm vabbè ci sono le torce ragazzi che ne dite di fare tipo una cosa del genere molto molto molto molto bello molto molto molto bello e poi si vede anche molto molto bene ti, ti mobilisco guarda ti, ti faccio diventare ecco no mo cali vabbè poi ti faccio cosa strana molto molto molto bello e... No, qua ce lo lascio e poi ce lo metto sopra tipo qua forse sopra sopra qua questo tipo è molto molto più bello sì. e no il tetto così pure è molto molto bello e è pure molto molto alto sì, è bello così e poi il tetto è un colore cinestino un colore tipo così Sì, ci sta benissimo. Ci sta molto bene. Io mi piace usare questi... La rotta smaltata. Non mi ricordo, ma io mi scordo sempre come si craftano i blocchi. È molto perché poi è tipo, fa tipo una specie di, di puzzle. Tipo un quadro, vedo, vero? Vero Gabriele? iscrivetevi al mio canale mi raccomando e guardate il video se lo state ancora guardando commentate e sono tutti gli scarti tra le cose varie anche se qua sarebbe stato un bello metterci vetro vetro i blocchi di vetro qua così entrasse la luce un po'. Si entra luce tipo... Si entra un po' più di luce, centro. adesso dobbiamo adesso ci possiamo mettere eh, sì, ci, i blocchi ci stanno bene cominciamo a mettere un po' le decorazioni quindi ci metto una chest una crafting eh, questo poi un una shulker e ehm, un letto blu come mi piace molto a me poi un cofre qua, un telaio, un supporto per armature e... Ehm, delle candele blu una lanterna blu è bella delle candele blu questo azzurro azzurro c'è molte blu sono maschio ci credo e ehm, pure e... Vediamo. Adesso. Mazza, giorno è un più bello. Non, non mi interessa tanto. Io ci metto... Piove pure, dai, non mi dica più. Ci metto due crafting, poi uno e due. E due. Cioè, tipo ci metto qua una crafting e un baule. Due bauli. E il letto lo metto tipo qua, più o meno. Ho sbagliato. Ci metto un'altra crafting. Sotto la crafting ci metto il letto. Vabbè, ho capito, raga, ho capito. Ho capito. Crafting. Ho capito, raga. E che cavolo. Perché un botto di tempo. Ok, questo è il component. Metto letto qua. E poi ci metto. Un Un'altra grandi armi blu che fanno luce e anche tipo guarda lo standard lo voglio mettere qua tipo questo lo voglio mettere qua blocco questo oh. lui devo mettere tipo così lo preoccupo me lo devo, me lo, me lo devo migliorare metto una chest che è in condivisione con il piano di sopra e il piano di sotto così almeno faccio così poi ci metto ma è vero le candele ci devo mettere ci metto una candela qua vicino al mio letto metto candele qua delle candele agli angoli così qua. con l'acciarino si accende non mi ricordo come questo no? con l'acciarino si dovrebbero accendere se no non ho fuoco a casa oh tabù ok piazzare un baule baule un altro un altro ok raga che ore sono sì vabbè sì lo so dopo la scuola me la scemetto chi si sospende qua le candele non me l'avevo proprio preso mixerino beh sì. siamo sfacciati ok no non ci dovrei bruciare sto le giusto di norma no poi vabbè poi, poi ci voglio mettere basta qualcosa per le armature che regge le armature eh sì eh, ecco qua ci voglio mettere una bella armatura in diamante così 3 me lo metto tipo molto molto bella mi stavo mi sbaglio sempre vabbè metterò in quest'altro tutto ci metto pure un po' di cartelle un po' di porte metto blu boh, incidente un po' di letti blu pure dentro la chest perché ne romperò un po' me le metto di qua oh, oh, eh, che cavolo cavolo io oh, ora ora poi Vabbè, ho appena rotto una porta vabbè non fa tanto fa poco e dobbiamo rientrare pure qua L'arrediamo, qua ci faccio tutto il mio banco da lavoro, tutto bello. Questo. Poi un grammofono per sentire la musica. Ci metto... No, il letto sta sopra. Eh, mm, questo qua poi un affumigatore, un forno fusorio una mola ehm, eh. e c'è sta pure un'incudine un'incudine tutto ci metto uno e uno ci metto una cessa uno poi due fornaci una fornace banco da forziatura tocca le fornace un e poi delle fornaci sopra ok una mola ci ho messo una mola fissi poi ci metto tutta la luce e tutto il resto e poi ci metto pure tipo oh, ci metto questo eh, il cromofono e cose per questo ma poi il pavimento dobbiamo fare pavimento in eh, molto molto molto bello molto bello così sto attendendo il rombo del quello che ho fatto se no è la fine molto bello tipo, sembra tipo un tappeto vero allora, sto legno del nether sembra un tappeto non è eh, sì, il legno del nether scortecciato ok è un po' buio ci metto un paio di torce ci metto una, qua un paio di qua un paio di qua e un paio di qua così si molto molto molto bene eh, vi vedete una cosa non c'è manco un villaggio in tutta questa parte Oh, eccolo. Ce ne sono un villaggio. Una sala di marcia fino più o meno a casa mia. Vediamo un po' dove sta a casa mia. Che, che mannaggia. Sti cosi. un botto vicino eppure non me ne sono mai accorto c'era un botto vicino le altre cose vicine una montagna poi poi raga dobbiamo fare pure eh, abbiamo fatto pure il nostro allevamento di mucche poi c'è una bella mia basta come dicevi Mountain Boss. We'll select the Vabbè, non ci interessa. Poi faccio Chissà. Non so, chissà. È vero. Qua farò poi il mio bunker eh, multiuso e molti tutto però lo faremo in un prossimo video capito raga in un prossimo video lo faremo vi vediamo in un prossimo video raga ciao ciao ci vediamo nel prossimo video eh.